वेलकम फ्रेंड्स मैं डॉक्टर जीतू मिश्रा आज मेरे साथ क्या नाम है आपका धीरज धीरज पूरा Dargan Dargan Dheeraj is a chef with a very famous brand restaurant so Dheeraj जैसे आप जानते हैं कि होटेलियर्स या रेस्टोरेंट्स वाले जितने भी लोग होते हैं they have too much of standing right आपका कितना नंबर ऑफ आवर्स आप यूजली uh, करते हैं around 10 to 12 hours a day 10 to 12 hours 6 days a week और कितने सालों से कर रहे हो 19 इयर्स 19 इयर्स तो ये 19 ईयर्स में पहली बार तो नहीं हुआ होगा आई एम श्योर नहीं तो आप इससे पहले क्या क्या कर चुके थे क्या क्या सोचते थे किस तरह से अपने आप को मैनेज करते हैं ज्यादा कुछ नहीं पहले हल्की थोड़ा फिजियोथेरेपी वगैरह that's it this time it was serious that's why I had to take so professional help so machine लगाने से आपको हेल्प मिलती थी नहीं ज्यादा नहीं ज्यादा नहीं और मैं सबको बताता हूँ एक ही चीज़ कि मशीन बहुत ज़्यादा यूजफुल नहीं होती किसी के लिए भी अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो आप मसाज कर सकते हैं अपने घर पे कप्स ले सकते हैं दस पंद्रह मिनट आप लगा सकते हैं जैसे कि मैं आपके लिए थेरागन ढूंढ रहा था आउट ऑफ स्टॉक है अमेजोन यूएस में but it's hundred dollar stuff but very useful very useful I can find that yeah so आप जहां पर भी हो आप दस पंद्रह मिनट अपने आप खुद मसाज कर लें तो आपकी प्रॉब्लम बहुत हद तक आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं उसी तरह से फॉर्म रोलर होता है कि आप अपने घर जाने के बाद अपने रूम पे जाने के बाद फॉर्म रोलिंग कर सकते हैं उस पर लेट गए दस पंद्रह मिनट अपनी मसल्स को रिलीज कर लिया अगर गन नहीं है तो तो ये सारी चीज़ें हैं और सर आए थे अपनी बैग के साथ कि वॉक करना भी वेट डिस्ट्रीब्यूट करना भी बहुत मुश्किल था बहुत पेन में थे और सर के पास एक असाइनमेंट है जो जाना है इनको फ्राइडे को तो दैट वॉज अ टास्क अभी भी मैं ये नहीं बोलूंगा कि इनकी फ्लेक्सिबिलिटी आ गई है but he is out of the pain more or less like seventy eighty percent और टास्क ये होगा कि जब ये पांच घंटे छह घंटे खड़े रहेंगे so I think you should be wearing sports shoes for that moment और हमने इंसोल भी दिया है इनको so insole is helping you हां जी इंसोल हाँ हाँ। काफी हेल्प है यानी इंसोल आपने इन्वेस्ट किया आपने हमारे कहने पे किया रिस्पेक्टिव ऑफ द प्राइस लेकिन how much you say that is helping you in 5 6 days see around I feel the difference 50 60% difference मुझे लगा कंफर्ट में अच्छा इन द लास्ट 4 5 डेज जो मैंने अभी पहना है ओके सो आपके आसपास अगर आपका भी सेलिंग जॉब है तो please do come to us for insole we customise the one of the best brands in the world not the one of the best brand it's the only brand which is named as food balance and it is available with us with at the both the clinics तो मैं आप लोगों को जल्दी से एडजस्टमेंट दिखाता हूँ वही चीज आप सबसे ज्यादा देखना पसंद करते हो हमारी स्टोरी में तो आप लोगों का कोई इंटरेस्ट है नहीं <laughs> हाँ जी बस ऑन योर स्टमक और देखेंगे कि ऑनियन सो आप सब देखेंगे कि ये बहुत स्टिप है तो मैं इनको ये ज़रूर बोलूंगा जब भी इनका ऑफ हो मेक श्योर sure कि थोड़ा सा टाइम अपनी चीज ज़रूर नहीं कर निकालें और अगर हमारे पास नहीं आना चाहते तो रेडियस योगा करें lekko kolbotka. ये एक्टिवेटर होता है जो बहुत ज्यादा टाइट जॉइंट्स होते हैं तो उसको हम लूजन अप करने के लिए करते हैं जब हमें पता होता है कि सो लेट्स सी आज आपका कौन सा सेशन है easy breathe out let's hope we achieve something out of this breathe breathe Yes, we did. For the first time. Yeah? You felt it? Yeah. Yeah. I'm happy. Easy. Breathe out. Breathe out. Breathe out. Okay. Turn करेंगे मेरी तरफ बीच में तो मैं ये भी सोच रहा था कहीं इनको एनकार्डियोसिंग तो नहीं है बट इनकी नेक और शोल्डर रिस्ट्रिक्शंस नहीं थे इसलिए मैंने अब नाइन की लोअर बैक करूंगा yes just push shoulder back easy hip भी आप देख सकते हैं कि काफी रिस्ट्रिक्टेड है अगर मैं इसको ऊपर पुल कर रहा हूं तो he is passively taking it back ये हिप टाइटनेस की निशानी है breathe out easy there is not much that we could do to the lower back maybe one day turn this side आज अगर डॉसल हो गया तो लोअर बैक तो 100 परसेंट होना ही है Easy, put your shoulder back. Easy. Let's hope to get something out of here. Nice. Breathe out. Easy. Easy. Easy. Relax. Oh. Easy. Easy. Easy. Just ease up. Oh. Yeah. So we achieved uh, something which is lacking is the lower back वो हम आने वाले टाइम में जरूर करेंगे कम So one final words to the viewers जो हमें रेगुलरली देखते हैं क्या आप उनको मैसेज देना चाहेंगे I'm thankful to the doctor and to the clinic and to the team, everyone. In the last, uh, I came on the 14th Feb. So not the best days to start uh, this thing, but then uh, from then till night today, it has made a lot of difference. I can stand, walk, and the pain is gone. Just only stiffness which is left. So I'm thankful to the doctor and to the whole team. Thank you everyone for watching our video channel को लाइक करें शेयर करें अपने कमेंट्स डालना ना भूलें we will keep making more more videos on the content that you ask us to make thanks for watching us thank you